да, это точно. Вы для него большеваты немножко. Тоже сфоткать Давайте я вас сейчас фотографирую. О, мне супер сказали. Надежда, ну,